ẹ̀ ń ṣàtúntì débi tá a lọ mọ́ ni. ẹ má ní mo ní mọ́mì ni ló ń ṣe yín o ṣe àti gbọ́ bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò bá wù mí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń jáde nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n yìí kì í jẹ́ ká kọ́kọ́ ríra ká lè gbàdúrà kọ́ lóun lè túbọ̀ ro yín ní agbára sí i ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín kẹ́ tó rí màmá yín o bàrà kìtàn torí àdúrà yìí la máa fi ṣe ìtúsílẹ̀ pátápátá nù ayé yín ẹ bó bóyá kẹ fẹmi lówó mi kẹ jẹ kémi máa lọ. ẹjọ ẹjọ ẹjọ ẹjọ ẹjọ ẹgbà obi tá a dé nìyẹn ṣe ti gbọ́ àti tèmi tá a ń lọ. Mm. ok ok ẹ níbo ló kù tá a tún lọ. ọjà wóde ọyá ọyá ọjà ọjà wóde ni. owó dé owó dé owó dé owó dé owó dé. ọ̀rẹ́ báwo ni. ó tún ń ṣe ìyọnu ni. jẹ́ kí n ṣe ìyọnu o jẹ́ n ṣe ìyọnu dáadáa. ẹ kú àlejò. àwa rèé o. bàbá ọpẹ́ ń kọ́. bàbá ọpẹ́ ló gbẹnufẹ́nu pè bẹ́yìn ní ìdáyìí ó yẹ kó o ti mọ̀ pé òun ò kí wọ́n ní kílọ́ọ̀bù ó rò mọ̀ pé akẹ́yìn ẹ̀dìyẹ jẹ́ ni kò mọ̀ pé dìrò adìyẹ ọ̀rẹ́ èmi lèmi mọ nǹkan tèmi ń fara rọ ṣebí kò ń ti náwó ni àbí. tí ẹ máa ṣẹpẹrẹ ṣe bó lọkọ tẹ ìdìjọ ń dámọ̀ràn. kí ló wí àmọ́ ó dà gbọ́nà ṣé etí kẹta lè gbọ́ nǹkan tí mo ṣe kó má fi gbé ta. ọ̀rọ̀ kìtàn náà mo bá wa o. kí ló tún dé. wọ́n á jẹ́ kí n rí i. wọ́n jẹ́ kó rí i rí ìkẹ́ kódà ètí mo lọ last yìí àwọn wọ́dà sọ fún mi wọ́n ló sọ wípé òun fẹ́ rẹ́ni kankan. ọ̀rẹ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ah, kò yé mi o. Ah, ọ̀rẹ́ ah, ìwọ ló fà á ó dáa ṣé sáfíìsì lọ́dún mẹ́ta mẹ́ta ṣé kò wá sàn ju àìbalẹ̀ ọkàn tó fún rẹ̀ yìí lọ. ó dáa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kúkú ti ṣẹlẹ̀ nù ó ti jájọ mi lójú ó ti jájọ mi lójú náà ṣùgbọ́n nǹkan tó kù ti máa ṣe ni kó bá mi gbèrò. wá kò sí ròmù kankan ń bẹ a ò lè ṣe bí mo ṣe ṣe tèmi ní. bí báwo bàbá tó máa bá wa ṣe dà. mi ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ o bàbá kú bàbá kú tí bàbá bá kú bàbá kù náà láti fi ṣe lọ́mọ lọ́wọ́ kó tó papòdà. ìjọba àpapọ̀ ti kéde ìkọ̀lá fún ètò ah, ah. ìmọ́tótó lórílẹ̀‐èdè èyí ni ìròyìn gbàgbọ́ láti ọwọ́ mínísítà fún ètò ìròyìn àti ìlànà àtẹ̀jú ní ìbámu pẹ̀lú ètò ìjọba láti ṣe ojú àánú gbogbo nǹkan tí bàbá máa ṣe kátakátá yóò ti fi fọ́mọ pé tó kú gómìnà ìpínlẹ̀ yìí olóyè adúlójú adáramọ́lá ti kéde ìdásílẹ̀ àti ìforíjì fún ọ̀gbẹ́ni Kìítán Alébíoṣù. Ah, ọ̀rẹ́ ṣé nǹkan tí mo gbọ́ ló gbọ́ yé ọwọ́ ti tẹ àwọn ọ̀gára kò fẹ́ kí n mọ̀ nìyẹn ojoojúmọ́ da orílẹ̀-èdè ìlú tí wọ́n yóò sì fi ojúba ilé ẹjọ́ ní ọjọ́ ajé tó ń bọ̀. mo ti sọ fún un wàhálà ọlọ́run ti ṣe ọlọ́run ṣe bóyá kí n bá fẹ́ kí n mọ̀ jẹ́ kí n tètè máa lọ láti délé. ẹ ilé ìta wa sọ ń kọ má wá ń bí àlélè ìta sọ ń kọ. ìyẹn ò necessary mọ́. Ah. yóò necessary mọ́ ẹ̀ wọ́n káwọ́ ti máa délé. Ah, láyé mi irú ah. obìnrin wo lè lé ibà ìtorí ọlọ́run. kì í tán ṣéyàn kì í tán kọ́. wọn sí ní mọ́tò báàgì yìí nìkan mo gbé jáde láti inú mọ́tò. Ah, gbọ́ ìdáhùn òkùnrin tó ń dà lẹ́nu ẹ̀ àní ṣé kì í tán ò tí ì wálé lónìí. ma wọn ò tí ì wálé ma. bá a dáradára rẹ kúrò wájú mi. láàyè mi ọ̀gbẹ́ni. ta lélẹ́yìí ṣé kí n ṣe eré ṣá. wèrè kẹ ilé ò ṣe wèrè. ọ̀gbẹ́ni ìwọ ẹ̀mí òkùnkùn tó ń tẹ̀lé mi káàkiri gba ìdálẹ́bi. lájú ẹ̀dá lé àwọn olẹ̀mí òkùnkùn tọ́ọ̀ṣì ló rògbò wá ní. ta lẹ́yìn o àti pé kílẹ̀ yín wà ní ibà. ẹ jọ mi ò ń ṣòlè mi ò lówó lápò ni mo fi wá sùn sí abẹ́ bíbá ẹ jọ mi ò ń ṣòlè. wá o tí ì ríbi tó máa sùn ayé tèmi dẹ̀ eléyìí kó ya wábi tó máa sùn lọ síwájú. tó tó fẹsẹ̀ yíya ojú ẹ̀. ẹ sọ̀rọ̀ inú fẹlẹ́ ibi ìgbà wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ojú lóró ojú sànù kò yí ẹ ni. kò yẹ mi o ibi tó bá wù kó lọ sùn sí. ibi tẹ́mi fẹ́ sùn ilé ayé tèmi lélẹ́yìí o. àbí o ah ọ̀gá ọjà ṣe wá one time yẹn bá ẹta mà ẹta kò dẹ̀ wá wọ́n o ah, ó ti wọ́n jù ẹta yẹn náà dẹ̀ wá òkè ah, a máa padà wá ọ̀rẹ́ ṣé kò ní padà wá raṣẹ́ ń jọ́ mi ìbá iṣu tí wọ́n dùn táìmì yìí tó bá fi máa padà ó ti máa wà chípà. òwò ah, iṣu tá a náà yẹn ò wọ́n jù ń ah. kò wọ́n ma. ra ṣu lọ lẹ́ni omi ò lè lọ èkó láì má kó ṣu ah. twenty five pieces for four thousand naira ó ti wọ́n jù o tó bá fi máa padà wá next time iṣu máa ti pọ̀ sí. ẹ máa ń yọ̀ lóṣogbo o. báwo. iṣu yẹn wọ́n hmm. tẹ́ pé lẹ́kọ̀ọ́ ni o lè rí less than nine thousand naira. Eh? yes nine ah. thousand. ní jẹ́ ká padà lọ ra tètè tètè jẹ́ ká ah. padà lọ ra o. Eh? ọ̀yá ẹgbẹ́ wa mà. ẹ ṣe o adúpẹ́ o. ẹ wá o àwọn ọjà yìí ń wọ́n jù o. kì í ṣe bẹ́ẹ̀ kì í ṣẹjọ́ wa òun tó dé nàìjíríà náà. ó yẹ kẹ́ ẹ mà wá bíi kọ́sítọ́mà o. ó jẹ má bínú a jẹ máa dín yín lówó nínú ẹ. ìyẹn ń kọ́ èlò lẹ máa tà. a máa tà fún yín ní one twenty. àwọn wọ́n jù náà àmàmà ó ti wọ́n ju ẹ̀já sòtọrọ ó ti wọ́n ju kò dá bẹ́ẹ̀. Pastor. Ah, blessed sisters a ní kí ẹ̀yin anointed sisters tó ra gbogbo ohun tó wà lọ́jà tán kàánà ọ̀yà wa sáré ra díẹ̀ tí wàá ní o ẹ wá dúró náà ẹ bá mi bọ̀rẹ̀ yín káwọn àtọkọ wọn kan kú òlé kó wá jókòó tì wá níbí torí kò sígbàkigbà tó wá mínísítà níjọ wa tí mi ò rí bùkún Ah, ah. dádì <laughs> ògo ni fọlọ. ṣé wàá rí ẹ̀mí ọlọ́run náà kò ní fi sílẹ̀ ní ìgbà kan. àmín sáà. ẹ mo nígbàgbọ́ pé lónìí náà lè lọ àbí ṣé wàá rí atẹyìn àtóúnjẹ tí ẹ rà tẹ́fẹ́ kó lẹ sóko ọlọ́run yóò pànàmọ́ fẹ̀yìn méjèèjì. àmín àmín ẹ ṣe wá rí èmi àti sista Bùkọ́lá àwa sì máa pàdé ní ìpàdé òṣìṣẹ́ nírọ̀lẹ́ òní àbí bẹ́ẹ̀ ni sà bẹ́ẹ̀ ni sà. ẹ ṣeun gan màmá bá. oníkàbá yín gbé ẹgbẹ́rún wá sà. ọkẹ́ bá mi bá yẹn gbélé ẹ̀yẹn bóyá mo fẹ́ ra méjì méjì ni mo fẹ́. méjì. mo rí ẹ o tọ́jú ẹ o. gbà bẹ́ẹ̀ mo rí a mo rí báyìí ni má gọ má gọ. pẹ̀lú envelope yẹn. ó máa gbà ó máa gbà. ọ̀dọ̀ ẹni. ẹni fẹlẹ káyà ẹ dẹ́rù bà mí. pásítọ̀ kì í tán àpòwé tó rí yẹn rà gbèjà lè jẹ́ ká ṣíà ẹ̀. àpòwé. ọ̀gbẹ́ni dára ló fẹ́ máa wín sí ni. àpò àpòwé owó tí mo rí ah, mo ti fún yàn tó ní. ṣé ẹ ṣé kí ni dá padà má jẹ́ gbọ́ ìtumọ̀ wá rántí o mo rí ẹ o. ẹ̀mi ò ní mi ò. mo rí ẹ o. àlàyé gbowó síta. àlàyé mi ò lóòrí mi ó bọ́ sílẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn tó ní mo wá mú. má bá mi sọ. ìwọ ó ṣe kí ni káyà ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó lè ní bọ̀bọ̀ yìí ìwọ ló yẹ kí ti fẹsẹ̀ fọ́ orí ẹ̀ mo mọ ibi tó fi sí jẹ́ ká ṣàwò àpò èyí ló fi sí àpò èyí ló wà. àlàyé ìyàpọ̀ yẹn o. ó ti dá padà kò sí lọ́wọ́ mi. Ah! mo gbé. kò sí lápò ẹ̀. Ah. so o fẹ́ máa lọ ṣe kíní àbí o fẹ́ máa lọ rò kó gún àbí ah. hmm, wẹ́ kò sáyé ní abẹ́tẹ̀ yìí mọ́ o àfi tó bá fún aníṣẹ́ àtiwá lókù àwa gbà wọ́n sílẹ̀ tán hmm, àwa ń lékun sí ẹ wàá lọ ń ṣe kíni wàá lọ ń léjò sáwa wàá gbà wo olórí burúkú ẹ sílẹ̀ jẹ́ ká lọ. òfin ni o. ẹ tí o bá múṣẹ́ àti wá wá á jẹ́ rí ẹ ní abẹ́tẹ̀ yẹn mọ́ o má tẹ̀ tíráyẹ̀ tó bá tíráyẹ̀ tó bá. ìyá wa ẹ fọkàn balẹ̀ ó bà ní àti ìbàjẹ́ bí igbá bá dojú dé a sì sí bá àbá wa rí sí a sì fọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ bá ti sàwọn nǹkan tí mo ní ẹ ṣe ètùtù ọlọ́dún mẹ́ta mẹ́ta bíi tàwọn màmá lókùtẹ́ ẹ̀ mọ̀ sí lábàtán àfi bí ìbá ṣe àwọn bàbá mi ló gbéṣẹ́ ilé lọ lóko ayin mọ̀ ń bọ̀. ẹni olúwa lógo. ó ní ẹni olúwa lógo. ìpàdé àdúrà ti wá sí òpin báyìí ṣùgbọ́n kí a tó ṣe oore ọ̀fẹ́ ó wà sáré bá mi gbé àdúrà kan báyìí kíákíá ó gbọ́ bí wàá gbé olè má gbà o hmm. torí pé kí ni bí ẹ̀bẹ̀ ọlọ́run ṣe ní ká gbà á nìyẹn tó bá yẹ kókò bá ọlọ́run mo lè má gbà á ṣùgbọ́n tìwó bíbélì ní ọmọ ìbànújẹ́ ni jábèsì láti ìgbà tí a ti bí wá ṣùgbọ́n olúwa ọlọ́run alààyè yí ìpín rẹ̀ padà nígbà tí ó ṣe kíni nígbà tí ó gba àdúrà ó wá pe orúkọ jésù pẹ̀lú ìtara báyìí ó wí pé olúwa o wọ mí ìbí mi lọ kí o sì yí ìpín mi padà ní orúkọ jésù àbúrò. bàbá wọ́n ní tọ́lọ́wọ́ yìí gbé gbéra bàbá mi ò wọ́n ní tọ́lọ́wọ́ yìí gbé gbéra wọ́n ní tọ́lọ́wọ́ yìí gbé gbéra wọ́n ní tọ́lọ́wọ́ yìí gbé gbéra wọ́n ní tọ́lọ́wọ́ yìí gbé gbéra wọ́n ní tọ́lọ́wọ́ yìí gbé gbéra wọ́n ní tọ́lọ́wọ́ yìí gbé gbéra. àmín àmín àmín lórúkọ Jésù. Pastor Wale. Yes sir. ẹ jẹ́ kí iṣẹ́ kí o máa lọ ní church àwọn ọmọdé o. Yes sir. Eh, àmọ́ kò sí owó ńlẹ̀ ta lè fún contractor tá fi máa báṣẹ́ lọ. Hmm. alágbára ni ọlọ́run wa. bẹ́ẹ̀ ni sà. pásítọ̀. sà. tí èèyàn bá fúrúgbìn àgbàdo kí ni ó fi ká. àgbàdo náà ni. Hmm. àgbàdo irúgbìn ìtúsílẹ̀ nǹkan kí ni èso rẹ̀. ìtúsílẹ̀ sà pásítọ̀ owó yẹn ò sọnù o. kò yé mi sà. nígbà tí à ń gbàdúrà ni ẹ̀mí mọ́ fi yé mi wípé owó náà ò sọnù wípé irúgbìn ìtúsílẹ̀ ni. irúgbìn ìtúsílẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ náà ò yé èmi náà dáadáa ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tí àtúkò bá tó èmi máa fi yé wa ẹ má jẹ́ kí iṣẹ́ dúró ń o. yes sir. yes ẹ wọlé. ẹ jẹ́ kí wọ́n lé pásítọ̀ wálé tí n bá dá àlejò lóhùn tán ẹ jẹ́ ká tún ríra ẹ má jẹ́ kí ìdíjẹ́ dúró o. ẹ ṣeun sá. Ah, ah, ẹ káàbọ̀ ẹ jókòó alàgbà. alàgbà ẹ jẹ́ kí ẹnìkejì náà jókòó sórí àgàlẹ́gbẹ̀ẹ́ yín àbí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ fẹ́ kí wọ́n dá yín lóhùn ni. ẹnì kejì mi kẹ èmi kan ni mo wá sà. ẹ̀yin nìkan. èmi nìkan ni sà. Hmm. ògo ni fún orúkọ olúwa kí ni ẹ bá wà o alàgbà. envelope sà owó ilẹ̀ òkèèrè wà ń bẹ̀ sà. olùdà. ẹ wò sà orúkọ ìjọ yìí ni wọ́n kọ sí ẹ̀yìn envelope náà sà. Ah. ẹ̀mí mímọ́ o ah, ah, bàbá. <laughs> bẹ́ẹ̀ ni olúwa ṣeun envelope tí ó sọnù lọ́wọ́ pásítọ̀ kọ́lá ẹ rántí pé láìpẹ́ yìí ni àjọ ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ̀mí mímọ́ ní owó náà sọnù wípé irúgbìn ìtúsílẹ̀ ni. Ah, ah ọ̀rọ̀ náà ò yé mi náà dáadáa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí arákùnrin wa yìí dé ló tó yé mi yékéyéké àwọn ni wọ́n bá wa rí owó náà tí wọ́n sì dá padà fún wa torí ẹ̀ ni mo ṣe pè yín iṣẹ́ ló délẹ̀ báyìí o ah. ẹ dọ́nà àwọn òṣìṣẹ́ ńkọ́ mélòó nínú wọn ló lè bá wa rin ìrìn àjò yìí. ó fẹ́ lè jẹ́ pé gbogbo wọn náà ni wọ́n wà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ nínú wọn ó dàbí pé ìṣọ́ òru ni wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa àmọ́ sísá Bùkọ́lá jẹ́ kó yé mi wípé gbogbo rẹ̀ làwọn ò yọjú sí nítorí wípé wọ́n ní ìsinmi ọlọ́jọ́ ráńpẹ́ níbi iṣẹ́ wọn. bẹ́ẹ̀ni <laughs> ọpẹ́ ní fọlùwà ẹ jẹ́ kí wọ́n bá wá àwọn orin ìsọjí tó gbóná girigiri hmm. torí pé iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí hmm. iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olúwa ti fi rán wa hmm. torí pé olúwa ti ṣetán láti ṣe àwòtán ìdásílẹ̀ àti ìtúsílẹ̀ ni túbú fún arákùnrin wa yìí nígbà tí arákùnrin wa yóò máa lọ nínú ààwẹ̀ bíríbírí ọlọ́jọ́ méje hmm. olúwa ní ká dáná àdúrà tó gbóná girigiri nínú hmm. ìjọ yìí hmm. láti òní lọ fún gbogbo ọjọ́ méjèèjì tí arákùnrin wa yóò fi wà nínú ààwẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni arákùnrin wa olúwa ló rán wa sínú ìjọ yìí o kì í ṣe nítorí owó tí ẹ fẹ́ dá padà bí kò ṣe kí olúwa lè tú yín sílẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo ogun tí ó ti ń da ayé yín láàmú olúwa ṣetán láti tú yín sílẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo ogun tó ti ń dà yín láàmú olúwa ṣetán láti gbà yín là lọ́wọ́ gbogbo ogun àyànlé tó ti ń tẹ̀lé yín káàkiri ìgbésí ayé yín <laughs> ẹ jẹ́ kí a gbọ́n nínú àdúrà bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí a tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ fún arákùnrin wa ìwé àìsáyà orí kọkàndínní ọgọ́ta ẹsẹ̀ kínní ó sọ wípé ọwọ́ olúwa kò kú láti gbà wá bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò wúwo tí kì yóò fi gbọ́ wa ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ni ó ń ṣe ìdènà fún wa láti rí àdúgbà lọ́wọ́ olúwa a ó wá gbé ohùn àdúrà sókè báyìí a ó tọrọ ìdájí ẹ̀ṣẹ̀ fún ọ arákùnrin wa ní orúkọ jésù àdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ. bàbá o àjẹráyé ọlọ́run yìí bàbá mi àti ọlọ́run mi o ẹ̀jẹ̀ rẹ bíyebíye olú ẹ̀mí ta olú ẹ̀dá bọ̀ ọkùnrin yìí ẹ̀dá bọ̀ arákùnrin wa yìí ẹ̀dá bọ̀ arákùnrin wa yìí ẹ̀pẹ̀ṣẹ̀ rẹ rẹ ẹ̀dá bọ̀ arákùnrin wa yìí ẹ̀dá bọ̀ arákùnrin wa yìí ẹ̀pẹ̀ṣẹ̀ rẹ rẹ. ẹ̀dá lè ṣẹlẹ̀ tó ní ẹ̀dá lè ṣẹlẹ̀ tó ní ẹ̀dá lè ṣẹlẹ̀ tó ní. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa ni àgbàdúrà. àmín àmín àmín lórúkọ Jésù. ìwé Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹwàá ó fi yé wa wípé o lè kí wá bí kò ṣe kí ó jalè àti láti pa àti láti parun. Mm ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ ìbéèlì kan náà tó fi yé wa wípé jésù kristi wá kí ó lè fún wa ní ìlú àní kí ó lè fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni èṣù ni ó le ó ṣetán láti jà lólè ìpín rere tí ọlọ́run fi fún ọ bẹ́ẹ̀ ni ó ṣetán láti pa ọ́ ó sì ṣetán láti pa ọ́ ṣùgbọ́n tí o bá lè ṣe àmì tí ó rinlẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí iṣẹ́ sátani yóò wá sí ìparun ní ayé rẹ̀ jẹ́ ní orúkọ jésù kristi ti nazareti gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ sátánì nínú ayé àwọn wọ̀nyí ní orúkọ jésù ẹ wọlé. mo tún pa ní àṣẹ ní orúkọ jésù kristi ti nazareti gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ sátánì nínú ayé ọ̀dọ́mọkùnrin wa yìí kì í tán alẹ́ bí oṣù mo ní àṣẹ ẹ máa wọlé. lórúkọ jésù ẹ máa wọlé lọ bọ́ aláṣẹ ọ̀nà. Jésù Olúwa wa. Àmín àmín àmín lórúkọ Jésù. Jẹ́ bí a ti ń gbàdúrà lọ. Ẹni Ọlọ́run fi yé mi wípé òun fi ìran kan hàn ẹnìkan nípa arákùnrin wa yìí. Òótọ́ lẹ sọ bàbá wa nínú Olúwa. Níwájú Olúwa àti ènìyàn tí a kì í pè jẹ́rìí irọ́. Amúmi rí ìránṣẹ́kùnrin wa kì í tán nínú àwọn ẹja tí ó ń jà pàtìpàtìpàtì hmm. ẹ̀mí olúwa wa fi ń yé mi wípé kí a túbọ̀ tẹra mọ́ àdúrà nítorí pé òwò olúwa yóò tú sílẹ̀ nínú ìgbèkùn ayé. ògo ni forúkọ olúwa ògo ni forúkọ olúwa bẹ́ẹ̀ ẹ jọ̀wọ́ kí ni àgbo wí báyìí aago mẹ́ta kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. ó dà bẹ́ẹ̀ ẹ nísìnyí tí aago mẹ́ta ti kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àsìkò tó fún wa báyìí láti lọ fi ara lélẹ̀ díẹ̀ títí di aago mẹ́fà àárọ̀ nígbà tí a ó tún padà wá tá a ó tún wá gbé agbada àdúrà míì kalẹ̀ fún arákùnrin wa nígbà tí a ó wà á máa ka àkọmọ̀nà wa gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa mo fẹ́ kí ẹ náwó sí mi báyìí pé kí ẹ sọ fún mi pé àdúrà mi ti gbà. àdúrà mi ti gbà. èmi ni mo ní kẹ́ ẹ náwó sí kẹ́ ẹ sì sọ́ sí yóò ní kẹ́ ẹ sọ́ síra yín mo rí i pé ẹ fẹ́ràn ara yín gan ni ó dà bẹ́ẹ̀. ní báyìí a ó wà náwó sí arákùnrin wa a ó sì sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ̀ a ó sọ pé àdúrà rẹ ti gbà ní orúkọ Jésù. àdúrà rẹ ti gbà ní orúkọ Jésù. àṣẹ iná iná fi jó àṣẹ òrùn lòrùn fi ràn iwájú ní gbayì lọ́wọ́ orí àtẹ́lẹsẹ̀ ní gbayì lọ́wọ́ ọ̀nà aṣọ funfun ní gbayì lára òkú nítorí pé abẹ́rẹ́ kì í kọrun aṣọ kọ̀ǹkọ̀ kì í kọrun odò ohun gbogbo tí n bá ti ṣe àṣegbè ni. àbí kí lẹ ń ṣe. mo fẹ́ fárun rẹ ni. Ah, ẹ rí fárun ah, mi ò irú mi ò kùnà. ẹ mo ṣe kékeré tí mo bá rí ti tó mi. Ah. mi lè jẹ́ kó kú. ẹ lè ẹ lè fa. mo gbọ́dọ̀ fa ni o. mo gbọ́dọ̀ fa ni. yọrọ ẹ lè fa mi jàre. àní mo ó ò lè kó bá mi mo gbọ́dọ̀ fa ni. yé yé yé yé yé yé ẹ dúró náà o ṣé bínú wọn ṣe rí tẹ́lẹ̀ rí ni. Ah! ojú àlànà ti bá mi nírú o ẹ gbà mí o. bọ́dà kì í tán bọ́dà kì í tán ẹ wò ó ẹ wò ó kò sí láburúkú kankan èmi ní ìgbàgbọ́ wípé orí òkè tẹ́ ti wá gbàdúrà yìí olúwa ti kó yín yọ ẹ̀rí nìkan ló kù tá à ń retí ẹ wò ẹ jẹ́ ká lọ sọ fún bàbá. ìmọ̀kímọ̀ kò máa gbọ́dọ̀ jọ ètekéte kò lè dúró ẹnikẹ́ni tó bá dẹnu ọ̀rọ̀ ni ó forí ara rẹ̀ gbé torí olúwa làwa bá dúró. ẹ ké aleluya. aleluya. ẹ ké aleluya. aleluya. bẹ́ẹ̀ni nígbà tí a ti dúpẹ́ tán pé agbára ìdojúkọ sátánì lórí arákùnrin wa mọ́júmọ́ òní hmm, igbó ti dasán a ó wà ké pẹ̀lú abáyìí a ó gbóhùn àdúrà sókè nítorí pé kí ni ìwé ẹsẹ́rì fi yé wa wípé ìmọ̀ hamani ó dòfo lórí mordecai àwọn àpáni àṣà ó gbàdúrà pé gbogbo ìmọ̀ àti agbára sátani èyí tí a kì í fojú rí tí ó ń sọ iṣẹ́ rere di èèwọ̀ nínú ayé arákùnrin wa kí ó dòfo ní orúkọ jésù àdúrà. ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ẹ̀yin olúwa lógo ẹ̀yin olúwa lógo ìyá wa nínú olúwa nígbà tí a gbàdúrà ẹnu ọlọ́run fi yé mi wípé òun fi ìran kan hàn yín nípa arákùnrin wa kì í tán. bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa nínú olúwa ẹ̀mí olúwa fi yé mi wípé kí a sọ fún ìránṣẹ́kùnrin kìtàn wípé kí ó sá fún ẹ̀ṣẹ̀ wípé tí ó bá lè ṣe báyìí òun yóò bùkún lọ́pọ̀lọpọ̀. ẹyin olúwa lógo ó ní ẹyin olúwa lógo bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yẹn bọ́dà kìtàn ìgbọ́ràn ó sàn ju ẹbọ rírú lọ bẹ́ẹ̀ ni ìfetísílẹ̀ ó sàn ju ọ̀rọ̀ àgbò nígbà tí a ó tún tẹ̀síwájú nínú àdúrà wa bíbélì jẹ́ kó yé wa nínú ìwé kírónìkà kínní wípé ọmọ ìbànújẹ́ ni jábèsì nígbà tí a ti bí ṣùgbọ́n olúwa yí ìpín rẹ̀ padà olúwa sọ ẹ̀gàn rẹ̀ di ògo olúwa sọ ègún ìpìlẹ̀ ayé rẹ̀ di ògo olúwa bọ́ aṣọ ẹ̀gàn kúrò ní ara rẹ̀ olúwa wọ̀ ní aṣọ ògo a wà gbàgbà báyìí fún arákùnrin wa wípé kí olúwa wọ inú ìpín rẹ̀ lọ kó olúwa bọ́ aṣọ ẹ̀gàn kúrò ní ara rẹ̀ kóluwa wọ aṣọ ògo sí ní ara ní orúkọ jésù àdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù olúwa olúwa olúwa arákùnrin olúwa olúwa olúwa ẹ̀fọ́ ẹ̀fọ́ ẹ̀fọ́ ní ògo ẹ̀fọ́ ẹ̀fọ́ ẹ̀fọ́ ní ògo olúwa ẹ̀fọ́ ẹ̀fọ́ ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù kò sì ní agbàdúrà. àmín àmín àmín ní orúkọ jésù. rọ́ọ̀kì tán. Ah, ẹ máa ṣeun sísá. ọlọ́run ló ṣeun sá ẹ pẹ̀lẹ́ kí ó tẹ̀ faralélẹ̀ díẹ̀. Ah, máa kúkú faralélẹ̀ àwọn àdúrà kan wá sí mi lọ́kàn tí mo ní kí n sáré gbà tí máa gbà wọ́n tó máa sùn. ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ bá gbìyànjú kẹ́ ẹ faralélẹ̀ díẹ̀ ẹ mọ̀ pé tó bá tún dago mẹ́fà a tún máa bẹ̀rẹ̀ ètò àdúrà mìíràn fún yín. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ẹ wò ó bro ẹ má ṣòpò sọ pé fẹ́ dìde gbàdúrà o ẹ jókòó ṣe mọ̀ pé inú àwẹ̀ biribiri ọjọ́ kẹrin lẹ́wà báyìí kò dẹ̀ sókun àti gbàdúrà mọ́ ẹ jókòó kẹ́ má wulẹ̀ ṣòpò dààmú ara yín èmi fẹ́ lọ sùn. àríkà nínú ìwé Joshua orí kẹfà wípé olúwa bí odi Jericho wólulẹ̀ fún àwọn ọmọ Israẹli bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́wà tún ké pẹ̀lú ohùn rárá báyìí pé kí olúwa lọ sí orísun ìránṣẹ́ arákùnrin yìí kí olúwa gbogbogbò ogun tí ó ti ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ìránṣẹ́ yìí káàkiri láti ọjọ́ pípẹ́ wá kí olúwa wó wọn lulẹ̀ kó bì wọ́n lulẹ̀ bí ogun bí odi Jericho àdúrà ní orúkọ Jésù ah Jésù olúwa wa. àmì àmì àmì orúkọ Jésù. bẹ́ẹ̀ ni nínú ìwé Matthew orí kan ìdínlógún ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún títí dé ìkẹtàdínlógún nítorí pé pétérù dá jésù kristi mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olúwa àti ọmọ ọlọ́run alààyè <laughs> jésù kristi sọ di alábùkún fún ó sì fi kọ́kọ́rọ́ ọ̀run lé lọ́wọ́ ó ní pé gbogbo ohunkóhun tí jẹ́ tí pétérù bá dè ní ayé a ó dè ní ọ̀run ohunkóhun tó bá sì tú ní ayé ó di títú ní ọ̀run <laughs> nítorí ìdí èyí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ a ó wà á gbàdúrà báyìí wípé níwọ̀n ìgbà tí arákùnrin wa yìí ti gba jésù kristi kẹ́ẹ́bí olúwa àti olùgbàlà rẹ̀ wípé ẹnu ọ̀nà ipò òkú kò ní borí rẹ̀ mọ́ àti wípé ohunkóhun tí ó bá dè ní ayé kó máa wọ ní ìdè lọ ohunkóhun tí ó bá sì tú ní ayé kó máa gba ìtúsílẹ̀ ní orúkọ jésù àdúrà. Thank you jésù olúwa wa. àmín àmín àmín lórúkọ jésù. ìwé àìsáyà orí ọgọ́ta ẹsẹ̀ kìíní ní orúkọ olúwa tó ní gbogbo agbára ní ayé àti ní ọ̀run lọ́wọ́ mo pa á láṣẹ ìwọ arákùnrin yìí ẹwà àti ògo rẹ kí ó tàn lára rẹ lórúkọ jésù ìmọ́lẹ̀ rẹ kí ó búyọ ní orúkọ jésù a ní kí o wẹ̀ yìí kí o rí olóore ní orúkọ jésù gẹ́gẹ́ bí ìwé àyẹ̀sẹ̀ àṣesọ ní orí ọgọ́ta ẹsẹ̀ kọkàndínlógún ó títí di ogún ọlọ́run yóò ṣe ìmọ́lẹ̀ nígbẹ̀kún rẹ ní orúkọ jésù yóò jẹ ọlọ́run rẹ àti ògo rẹ ní orúkọ jésù oòrùn rẹ kì yóò wọ̀ ní orúkọ jésù bẹ́ẹ̀ ni òṣùpá rẹ kì yóò wọ̀kùn lórúkọ jésù <laughs> báyìí ẹ yẹ ká gbé bẹ́ẹ̀lì wá dání ẹ yẹ ká ṣí bíbélì wá sí Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n láti ẹsẹ̀ kínní títí dé ìkẹrìnlá ẹ yẹ ká wá máa pàṣẹ báyìí wípé gbogbo ire tó wà ń bẹ nínú bíbélì náà kó máa jẹ́ ti arákùnrin yìí lórúkọ jésù àdúrà. lórúkọ jésù ni àgbàdúrà lórúkọ jésù. ní orúkọ jésù mo fi òkun sí gbogbo agbára ẹ̀mí òkùnkùn tí wọ́n ń yọ kì í tán alẹ́ bí oṣù lẹ́nu ní orúkọ jésù gbogbo ẹ̀mí ẹ̀mí òkùnkùn tí wọ́n ń yọ ìgbésí ayé rẹ̀ lẹ́nu mo fi òpin sí ní orúkọ jésù kristi mo pa ní àṣẹ ìwọ kì í tán alẹ́ bí oṣù gba ògo rẹ gba ògo rẹ mo gba ògo kì í tán lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí òkùnkùn tí wọ́n ń lò ó mo gbà ní ọwọ́ ní orúkọ jésù kristi mo sì gbélé kì í tán lọ́wọ́ ní orúkọ jésù olúkọ ṣẹbẹ́ olúwa ṣẹbẹ́ kì í tán gba ògo rẹ kì í tán gba ògo rẹ kì í tán gba ògo rẹ ní ọjọ́ arákùnrin ó tó báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́ o pẹ̀lú kìtàn. òjíṣẹ́ ọlọ́run alààyè ni èmi ẹ jọ ta lẹ́yìn o. òjíṣẹ́ ọlọ́run àbí kí ló ti pe rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. kí lórí ọ̀bẹ tó wà ru ọwọ́ àbí kí ni ìdí tí gbàrànmí rẹ ṣe wá dẹ lẹ́rù tájí ni fẹ́fẹ́ dọkọ ẹni kí ló kan tiẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kìtàn. Ah, ah, ah, àbí ẹ̀yin ni màmá kìtàn. ohun tí mo bí ọ ni kó o dáhùn. <laughs> bẹ́ẹ̀ni gẹ́gẹ́ bí mo sọ tẹ́lẹ̀ olùṣọ́ àgùntàn ni mí kìtàn sì jẹ́ ìkan nínú àwọn agbo tí Olúwa ẹ ǹlẹ́ o olùṣọ́ òbúkọ àbí kí n ló pe rẹ àṣẹyìn kọ́ lẹ ti ẹ̀bí kì í tán kí wá lóde tọrọ rẹ fi ká ọlá tó bẹ́ẹ̀ ó tiẹ̀ bẹ̀rù ẹ̀mí ara ẹ kí ló gbójúlé ta ló gúnyán fún ẹ tó nítọbi òṣòro. olúwa ọlọ́run jehovah ló fi àmì ròyàn mí láti wàásù ìrere fún àwọn òtòṣì láti ṣe àwòtán àwọn oníròbìnújẹ́ ọkàn láti kéde ìdáǹdè fún àwọn ìgbèkùn àti láti ṣe ìtúsílẹ̀ ìtúbú fún àwọn òǹdè olúwa ọlọ́run jehova ni kó ìfẹ̀yìntì mi. Hmm. jehova ló wá ní kó mọ̀ ṣàyọjú ràn àbí. iṣẹ́ ìgbàlà lolúwa fi rán mi ó sì ṣe dandan fún mi láti jẹ n ò gbọ́dọ̀ má jẹ. <laughs> àìmọṣẹ́ kọ̀ tó ṣorógun ọkà tó fi korí bomi gbóná wò ó kò sí tó kàn nínú ọ̀rọ̀ kì tán o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni òye ẹ lórí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ ṣé orí kì í tán ọmọ ìbànújẹ́ ni ìyá tó bí gangan gangan òun ló ti sọ pé kò gbọdọ̀ ṣe rere láyé o ò mọ àpèjálẹ̀ orúkọ rẹ̀ torí pé òṣì kì í tán ìní àpèjálẹ̀ orúkọ rẹ̀ mi ò wá mọ bó ṣe fẹ́ rí o tó fi máa bọ́. Hmm. <laughs> ó tọ́ lẹ sọ ṣùgbọ́n tó bá kàn tiẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ bíbélì mi fi yé mi wípé jábésì ọmọ ìbànújẹ́ lòun náà ṣùgbọ́n ọlọ́run yí ìpín ayé rẹ̀ padà ó ṣe olóríire ọ̀rọ̀ kìtàn kò burú tó ti jábésì tó bá tiẹ̀ burú jù bẹ́ẹ̀ lọ bíbélì fi yé mi wípé alágbára ni ọlọ́run kò sí ohun kankan tí ipá rẹ̀ ò ká. olùṣọ́ àgbò àbí kí ló pe rẹ̀ wò ó ó ń fi gọ̀gọ̀ ó fi ń fa ilé agbọ́n ó di dandan kágbọ́n ta ẹ́ ò ń tẹ ọká nírù mọ́lẹ̀ o fẹ́ ríjà ejò wò ó má ṣe ilé ayé ní gbé tá a bá ṣe ń kọ́ irú àwọn yẹn ń bẹ lọ́nà ọ̀run lọ jáwọ́ nínú ọ̀rọ̀ kì í tán kó mọ̀ bá filẹ̀ bora bí aṣọ. Hmm. mo rò pé kò yé yín ni nítorí pé kí ni àti kọ́ nípa ti èmi pé olúwa ọlọ́run jehova ni ààbò àti odi mi olú ọlọ́run nìkan lèmi gbẹ́kẹ̀lé o bẹ́ẹ̀ ni ó sì dá mi lójú pé nítòótọ́ yóò gbà mí lọ́wọ́ kìnìún. <laughs> olúwa ò ṣeun olúwa ò ṣeun ọba tí kì í dojú ti ìránṣẹ́ rẹ̀ hmm. <laughs> ah, ó ní òun ti lo olubi rẹ̀. Hmm àbájọ tí arákùnrin náà ò ṣe lè ṣe àṣeyọrí. Hmm. Hmm. ṣùgbọ́n ta ni ìwọ òkè níwájú Zerubábélì a ó sọ ọ́ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Hmm. ní orúkọ Jésù Kristi kí tán gbá ògo rẹ gbá ògo rẹ ní orúkọ Jésù. afàgùn kẹ́yìn àparò ò ní gbọ́ àbí wo ẹyin tó bá dárí sọ àpáta fífọ́ ló máa fọ́ ta ló ń gúnyán fún ọ tó ní tọbi òṣòro kí ló gbójúlé ta ló ń gbé nínú ẹ tó ń fi ọlọ́kàn balẹ̀. ẹni tí ń gbé inú mi ó ju ẹni tí ń gbénu yín lọ. mo tún fẹ́ bi ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí wípé ta ló ní ní aláfẹ̀yìntì tó ń sọ fún ọ wípé kò séwu kìnìún ẹ̀yà Júdà àpáta ayérayé ló ní kí n máa lọ pé kò sí ewu. àpáta ayérayé. bẹ́ẹ̀ ni. àpáta wo ló tún ju àwa yìí lọ. <laughs> aṣiwèrè ènìyàn ló ń fi ara rẹ̀ wé ọlọ́run. wo jẹ́ kí n sọ fún ọ kọ́kọ́rọ́ ayé kì í tán ó wà lọ́wọ́ mi. <laughs> jésù kristi bàbá tèmi ẹni tó ń ṣe alákòóso ayé àti ọ̀run òun ló ní kọ́kọ́rọ́ ayé àti ọ̀run lọ́wọ́ ó sì dá mi lójú pé ọwọ́ rẹ̀ ní kọ́kọ́rọ́ ìgbésí ayé kìtàn wà. mi ò wá bẹ́ẹ̀ wíjọ́ mo wá kìlọ̀ fún ọ fún ìgbà ìkẹyìn wo lọ jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ kìtàn o kó mọ̀ bá kàn dínú yọ. <laughs> ẹ̀rù yín ò bà mí bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé kí ni kò rán ọmọ níṣẹ́ fàyàtì ni ẹni tó rán mi níṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àjẹyè ni mo sì jẹ iṣẹ́ náà. ta ni akíndanidání tó rán akíndìnrín iṣẹ́ afọ́jú tó fẹ́ máa mú afọ́jú ẹgbẹ́ ẹ̀fọ́ títí ọkọ̀. ẹnu ẹ má gbọ̀rọ̀ o dákẹ́jẹ́ gbogbo ẹran ara níwájú olúwa ọlọ́run Èdùmàrè torí pé kí ni a ti jí i láti ibi bímọ rẹ̀ wá. èmi ló ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́yẹn o ti gun gire kọjá ewé ojú oró ní lékè omi òsì bàtà ní lékè odò emi ni ma lékè rẹ lónìí dandan. Ah! dúró ń bẹ̀ yẹn ìwọ àti tani lónìí olú ọlọ́run sọ ọ́ di aláìlágbára. yé o rò pé èmi nìkan ni mo wá ni ẹ̀yin irúnmọlẹ̀ ooo. ẹ kó ara yín papọ̀ ẹ̀yin ènìyàn wọ́n sì fọ́ yín túútú bẹ́ẹ̀ ni ẹ pe etí yín sílẹ̀ ẹ̀yin ará ilẹ̀ jíjìnà ẹ̀jẹ̀ yín ní àmúre àwọn sì fọ́ yín túútú ẹ gbìmọ̀ pọ̀ yóò di asán ẹ sọ̀rọ̀ náà yóò sì dúró nítorí pé kí ni olú ọlọ́run wà pẹ̀lú mi iná ẹ̀mí mímọ́. lórí ìwé àwọn ọba kejì orí kẹfà ẹsẹ̀ kìíní sí ìkeje àwọn ọmọ wòlíì ń gbìyànjú àti tún ìpín wọn ṣe nípa kíkọ́ ilé tó tóbi ju èyí tó ń gbé lọ ṣùgbọ́n ní ìgbà tí wọ́n ń gbìyànjú àti gé igi tí wọ́n fi kọ́ ilé náà orí àkè wọn bọ́ sómi ìdààmú dé bá àwọn ọmọ wòlíì nítorí pé kíni nítorí pé wọ́n lọ yá àkè náà ni kì í ṣe tiwọn irú ipò ilé arákùnrin wa ìwà ẹ wá jẹ́ ká lọ gbàdúrà ẹ jẹ́ ká lọ gbàdúrà agbára tó yọ àáké jáde nínú odò kí agbára bẹ́ẹ̀ kó gbé ògo rẹ̀ jáde fún ẹ jẹ́ àgbàdua. olóòwò tán kì tán. ẹ jẹ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni àní kò má fòyà ogun ayé rẹ ti ṣẹ ọ̀rọ̀ rẹ ti dayọ̀ ṣé àmín àmín <laughs> ó dà wá ṣàlàyé fún mi báyìí ṣe àpẹẹrẹ ohun tí o rí gan-an tí ó bà ọ́ lẹ́rù tó bẹ́ẹ̀. ó wà nínú church èmi nìkan náà ni mo wà nínú church. owamubwatulwa owamubwatulwa owamubwatulwa ìwé Éfésù orí kẹfà ẹsẹ̀ kejìlá ó fi yé wa wípé kì í ṣe ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀ ni à ń bá ìjàkadì bí kò ṣe àwọn ìjọba ọ̀run àwọn alágbára àwọn aláṣẹ ibi òkùnkùn ayé yìí àti àwọn ẹ̀mú búburú ojú ọ̀run arákùnrin wa kì í pé olúwa ti fún yín ní ìṣẹ́gun ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ mo ti sọ tẹ́lẹ̀ ìṣẹ́gun tí a gbà tí a wọ̀nyí nínú ìṣẹ́gun òfò ni asán ni òbú ló jẹ́. ó yé mi dájì ṣùgbọ́n ohun tí màá tiẹ̀ ṣe ń sìn tí màá fi ní àṣeyọrí mi ò tilẹ̀ mọ́. tí o bá fẹ́ jẹ́ kí ogun tí ó jà yìí kí ó tún gbéni mọ́ láéláé ẹ gbọ́dọ̀ máa rìn nínú àṣeyọrí o hmm. ẹ̀rọ náà àfẹ́sọ́nà yín kọ́ náà. Ah. èmi ò ní wọ́n ti pẹ́ sà ó hmm. gbá bàbá wọn létí ah. Ah, ohun tó ṣẹlẹ̀ sí mi níjọ́ náà mi ò tilẹ̀ mọ̀ kò yé mi. Hmm. àṣeyọrí tí ó rọrùn jù fún yín ni pé kí ẹ fẹ́ ìyàwó gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí ọlọ́run ṣe bá mi sọ̀rọ̀. ìyàwó kẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ah, ẹ̀yin náà mọ̀ pé mi ò níṣẹ́ tí kì í bá ṣe ọlá yín àti ọlá ìjọ tí ẹ fún mi nílé tí ẹ sì ń tọ́jú mi. Ah, hmm. ọlọ́run tó ṣe yẹn ó lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ tí ẹ bá ní ìgbàgbọ́ torí pé bíbélì fi yé wa wípé ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí ǹjẹ́ ẹ ti ẹ̀ lérò pé ẹ lè fẹ́ aya rárá láyé yìí. bẹ́ẹ̀ ni sà. ó dà bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ yín kí ẹ lè rí ẹ̀rí jẹ́. ǹjẹ́ ẹ ti ẹ̀ ní ẹnìkan kan tí ẹ fẹ́ràn àbí ẹni tí ó wù yín tí ẹ fẹ́ fi ṣe aya. ah. Eh. ah mo mo ní ẹ ah. eh, ṣùgbọ́n ah, mi ò fi gbogbo ẹ̀ jákúnra torí àwọn tó ti ṣẹlẹ̀ sí mi látẹ̀yìnwá. Hmm. ọ̀gá o ṣé ẹ ti ẹ ti béèrè lọ́wọ́ ẹni náà ẹ ti bá sọ̀rọ̀ ta ni àbí bí akéde lọ bá akẹ́ sọ fún pé mo fẹ́ rí èmi náà dẹ̀ máa fi àdúrà tì lẹ́yìn. Ah, ẹni tí ẹ̀yin mọ̀ náà ni sà nínú ìjọ yìí. bẹ́ẹ̀ ni sà. Ah. <laughs> Eh, eh, ta ni. Ah, eh, mi ò lérò pé ẹni náà rí tèmi rò sà ah. mi ò dẹ̀ fẹ́ kó dàbí ẹni pé mò ń kó wọn ní pápá Hmm. <laughs> ó ti ń bọ̀ ó ti ń bọ̀ ó yá <laughs> ó ti jáde yóò dà fún ọ. <laughs> Eh, yóò dà fún ọ. kódà <sighs> ah, ẹrù rẹ kí ló dé ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ máa lè ṣiṣẹ́ wo kí ló dé kí kí ni ní ìsìn kí lójú òrìrì òun ló mọ kó má kó má ṣe bóun ló fẹ́ kú sínú ìṣe. kí ló dé. ẹ rí ìkẹ rí ìkẹ. wá pé tí lọ́mọ ni fi yín o lẹ́nà tẹ́tí rẹ̀ sílẹ̀ tó gbọ́fẹ́ sọ fún ọ tó ń gbọ́ torí olóògbé ọmọ tó wù ìwọ ni wọn fi sàyẹ fún. <laughs> Ah! kẹ́mi kẹ́mi. tó o bá ti já tán n ó fún láwọn gbólóhùn kan tó mọ̀ pé wo owó dé nù hmm. kí ni mo pe owó dé <laughs> ah! kò tí ì tán o wà á gbọ́ ìkìlọ̀ méjì ń sọ fún ọ lẹ́yìn ìgbà tó bá ti jólóbi tán tó bá ti dé sórí ọmọ tá a gbólóbi rẹ̀ wáyé kò gbọ́dọ̀ ṣáájú rẹ̀ kú o ṣùgbọ́n tó bá sálẹ̀ ṣáájú rẹ̀ kú náà lọ́dún mẹ́ta mẹ́ta ó mọ̀ sí tutù ètùtù wà rèé o ọmọ tó tún jòjò làwọn sì máa lọ ìyẹn kìíní ìkejì sọ̀rọ̀ ọmọ tó lọ lóbi yóò gbọ́dọ̀ kúrò lákàtà rẹ o kò gbọ́dọ̀ kúrò kí nìdí nítorí ọmọ yóò gbọ́dọ̀ lálùyọ kan bó ti wù rí ohun tó bá fẹ́ o mọ̀ fún owó oúnjẹ aṣọ kò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ wípé òun fẹ́ sórí rẹ kan tó ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ o tó ti yé ọ kò jù bá lọ ẹ wò ẹ ṣe. wo yóò dà fún ọ. bàbá ẹ rí ìkẹ́ ń kọ rí ìkẹ́. wo sórí ìyá ọmọ yìí kò ṣètò òkú rẹ̀ tó yẹ bẹ́ẹ̀. ẹ ṣekú àárín ah, ìkẹ́ ń kọ́ ah. ah, ọmọ lọ́mọ. staff ẹ kúṣẹ́ o. ẹ ti dé mo ti bèrè yín nínú ward náà tẹ́lẹ̀ níbo lẹ lọ. Ah, mo sáré lọ sí opd ni ṣé obìnrin burúkú yóò ti come out of coma ni. obìnrin burúkú kẹ̀ kí dẹ̀ dé staff. kí gbogbo nǹkan téèyàn ní kó dẹ̀ parun lọ́jọ́ kan ṣoṣo ṣe àròpọ̀ ojú lásán nìyẹn ṣá. ee ṣebí yẹn gan ló yẹ ká máa fi káàánú ẹ tẹ́tún wá ń pè lólórí burúkú. ó dàbí ẹni pé ẹ mọ̀ pé ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣe ara wọn lówó yìí ọgbọ́n ni wọ́n ń dá sí i ṣé ẹ tiẹ̀ rí màmá yìí ah, oògùn owó ló ṣe wọ́n ní ọmọ ẹ ọkùnrin ó ló ti sá kúrò nílé ńgbà torí pé màmá ń lo àṣìkí o. ó ga ọ ibo gan lẹ́yìn tẹ ti máa ń gbọ́ gbogbo èkéyìí tẹtẹ máa ń gbé káàkiri gan náà. kí ni ẹ tí ì gbọ́ lájí wọ́n tiẹ̀ ní àwọn ọmọ ẹ̀ méjèèjì tó wà lamẹ́ríkà wọ́n láwọn méjèèjì ló bá ìṣẹ̀lẹ̀ agbésùmọ̀mí tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn méjèèjì ló bá lọ. World Trade Center irọ́ níjọ́ ẹ ṣàjẹ́ ká lọ kẹ wá lọ wa gotẹ ní kí n bá yín mọ́ wá. mo yìnyín o tí n bá wà wọ́ọ̀dù yín ni mi ò ní tọ́jú ẹ̀ rárá. Hmm. <laughs> mọ́mí arákìlẹ̀ fàfọlábí mo máa nà ń tèmi o. wo wo David this will be the last one i'm giving you To bá tún yọ mí lẹ́nu tí mi bá ti nẹ́yìn lọ́yàn náà kò ní pé kì í ṣe mọ̀ bí ẹ náà kí ló dé ẹ fẹ́ ayé lẹ́mí mi ni. díẹ̀ rọra o má má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó Bukky kó kó ẹ láyà sókè jùlọ náà. I've told you that everything will be okay. Ká tó mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn in few hours time, wọ́n ti marry, wọ́n ti ṣe everything, Ọlọ́run ti ṣe everything fún wọn. That's no wàhálà ṣùgbọ́n. Ẹ ṣé o tiẹ̀ mọ ọkàn yẹn rárá? Mi ò mọ̀. Orí fóònù ló kàn ti bá mi sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Ó sọ pé kò ju bí oṣù méjì tí òun àti ọmọkùnrin yẹn pàdé lọ. Wọ́n dẹ̀ ní kò tí ju bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn tó sọ fún òun pé òun fẹ́ fẹ́ òun. Wọ́n dẹ̀ fìgbéyàwó sáàárọ̀ yìí. Ah, àdúrà mi ni pé kí Bùkọ́lá ṣáà má ṣi ọkọ yàn báyìí o torí pé wọ́n máa ní apẹ́ kó tó jẹun kò kí n jẹ́ ìbàjẹ́ kọ́lọ̀ ṣàánú mi lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. mi ò I believe everything is fine God is in control hmm? mo sure pé bukola gan á ti fi ọ̀rọ̀ yẹn tó pásítọ̀ létí kó tó take out steps yẹn there's no wahala cheer up cheer up there's no problem. Eh? Like, congratulations Bukola Mr Lebi Oṣù congratulations told you that yìí be the tọ́jú All right. Eh? fún wa ẹ sir. ẹbíta ti fẹ́ fẹ́ láti ọjọ́ ẹni company tó lóòfẹ́ on behalf of myself and my family and the company in general I'm presenting you this ah. wedding gift a car gift mọ́mí ẹ pẹ̀lẹ́ ọ̀dádì ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ̀kọ́ ayé òní o pásítọ̀ ẹ ṣeun wa ẹ̀kọ́ ayé òní o ó dàbọ̀ ìyàwó ọ̀rẹ́ mi ò ṣe gan-an ọ̀gá ṣe thanks for the visit inú mi kàn ṣáà ń dùn ní ṣáà ọ̀gá ọmọ mi ṣe gan-an ìyàwó èmi nìyẹn jàre ah, ó ga jù tí bá sì ń ro gbogbo inú mi á máa dùn. àdúgbò lọ́wọ́ ọlọ́ká ṣáà máa dúpẹ́. báwo wá lọkọ ṣe fẹ́ rí iṣẹ́ ń sìn. ọlọ́run ti ṣe é èrò wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni pé kí n gba mọ́tò tó yẹ kí n gbà ń bi kọ́kọ́ mi fi máa ṣe kabúkabú káde máa sanwó ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú mọ́tò ọ̀fẹ́ tá a gbà yìí a ní láti san owó kankan padà mọ́ àníkẹ́ fọkàn balẹ̀ ah, ah, ṣá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ó ṣẹ́gun fún mi ṣé rí i mi ń dùn ni. Ah. mo rí i mo rí i pé inú ẹ ń dùn inú tèmi náà dẹ̀ dùn ọpẹ́ ni fọlọ́run ilé eh, ìtọ́lọ́run eh. ti ṣe tó dẹ̀ ti ń ṣe yìí a máa kọ̀ntínú náà àmín ẹ̀tẹ́ símúnì ìyá dẹ̀ máa pọ̀ sí i ọ̀rẹ́ mi fọkàn balẹ̀ mo ti gbọ́ bó ṣe bá mi sọ ìṣàfihàn mi lọ́kàn balẹ̀ ọkàn mi balẹ̀ anyway mo dẹ̀ mọ̀ pé eléyìí tó da lọ́lọ́run ṣe ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó dẹ̀ máa ṣàṣepé ẹ̀ ìyàwó ya ó wá ń mi lẹ̀gbẹ̀ ó ń mi lẹ̀gbẹ̀ ah, ah. eh, ẹ ọ̀nkù kìtọ́ ẹ wò ó hmm. ojú mi dojú yín báyìí o ah, ẹ bá mi tọ́jú ọ̀rẹ́ mi dáadáa ṣé ẹni kí n máa wò báyìí kó máa ṣáìn kó máa dán sí yín lọ́rùn ẹ jọ ojú mi dojú yín ẹ bá mi tọ́jú ẹ dáadáa o and then. Hmm. wọ́n ti ń try ń try. in the next nine months. Eh? kí n wá fi ṣíbí jẹ ráìsì ńlẹ yín ṣe mọ̀ mo jẹ́rìí yín hey action man. ẹ máa já màlá ẹ máa kóyán mi. ọ̀rẹ́ mi a tún máa ríra mi ní jìnnà sí ẹ. ojú dẹ̀ ń ro mi o. èmi gan wo ṣe ló dà kí n máa gbọ́dọ̀ yín bọ̀ hmm, olórí oko mi ò ní gbà. tọ́bi hmm. oh, káwọn mọ o. ọ̀rẹ́ wọn máa gbọ́ wọn máa gbọ́. ẹ bá mi tọ́jú ọ̀rẹ́ mi o ìyàwó ìyàwó ìyàwó ọ̀rọ̀ kó dọ̀rẹ́ bí àtàwọn ọmọ mi lẹ́yìn pọ̀ jù. ọdún mo máa ṣe wọn o kéèyàn má la ojú kó má sọ̀rọ̀ fódìdí oṣù márùn-ún gbáko mi ò rírú èrè mi ò rírí o lóhun ṣé o ṣé tòótọ́ ni nọ́ọ̀sì yẹn ń sọ ṣó bá mi gbúròó fún mi àti bí ọdún. ọ̀rẹ́ báwo ni gbogbo ara ẹ ṣe rí báyìí ah, tó wá bó yànnàyànnà báyìí nígbà tó jáde ńlé láì farapa. Ah, ah. Hmm, kò yé mi náà mo kàn ṣáàmù wípé gbogbo ara ń ta mí ni tí n bá sì fọwọ́ ra ibi tí ń ta mí yẹn hmm. ṣe ni gbogbo ẹ̀ ń bọ̀ mo tún wá rántí pé mo lálàá mo rí òòlì kan tó ń pe iná ẹ̀mí mímọ́ lé mi lórí. iná ẹ̀mí mímọ́ ah, ṣé iná gidi ni. kò yé mi um, ah, wo mo kẹ́rù tìyá kan lọ́jà ó lóun máa close láìpẹ́. Ah, ó tí ì dá mi lóhùn mo ní ṣé tòótọ́ ni pé gbogbo nǹkan ní mi ti jóná hmm. àti pé Fúnmi àti Bíọ́dún wọ́n ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ trade center lọ. ọ̀rẹ́ ṣó inú tèmi dùn o ayọ̀ mi sì kún wípé o la ojú o dẹ̀ sọ̀rọ̀ jáde ṣó ti bọ̀ jọ nítorí ọlọ́run kó o fọkàn sí pé kó o dìde kó o rìn gbogbo àwọn mọ́nà àwọn ọ̀rọ̀ àhesọ mọ́nàmọ́ná tí àwọn aláhesọ ń sọ yẹn má fọkàn sí o ògbọ́n kan tí mo sọ bó o ṣe máa rìn òun ni kó o fọkàn sí o ó gbọ́n mi jẹ́ ìrírí lọ́dọ̀ yáyẹn kó tó close tí n bá pẹ́ báyìí ebi á pa àwọn èèyàn ṣé ti gbọ́ gbọ́ dáadáa òṣì tí àwọn aláìsàn sọ káàkiri lè. owó yìí ò pè sá ó kù fifteen thousand naira. my dear mi lè tán ẹ mú so ó kù fifteen thousand mo ti try to ytm lò nígboro i don't mi rí so mo ń fi pé at least má dénú hotel yín yẹ kẹ́ni ní àmì. àwa ní atm níbí bọ̀ kò ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí báyìí owó ìdẹ́gbùdọ̀ pé cause it's against the hotel policy kó o má pé. sista kí ló dé. owó wọn ò ni. Hmm, brother mi kò paro mo ti try àti explain fún un ó dẹ̀ kó fifteen thousand kó pé mo dẹ̀ i mean òpin pò yàn sí but atm ni mo try àti mo depend lé kọ́ tí mo try àti explain fún un i don't know. ọ̀dà sà eh, sista ṣé tí a bá rí owó ẹ̀ fún yín ẹ máa rí yàrá fún wọn. bẹ́ẹ̀ ni sà. ó ti dà. Ewa. Oh, my brother. Brother, thank you very much. In fact, ah, I don't know how to thank you. Very, very grateful. Thank you very, very much. Yes, sir. Hey, but lágbára Ọlọ́run lọ́la, máa try bọ̀ máa fún yín owó yẹn. Ọ̀dà sà, ẹ ṣe gan. Ọ̀dà sà. Ṣé mo tún lè lo mọ́tò yín lọ́la torí máa try àti fẹ́ rin àwọn ìrìn kan ní àárọ̀ la? Tó bá ti yẹ ẹ pè mí, màá ah, Okay, let's make it a deal, Thank you very much. Ẹ ṣe sà. All right, sir. Ẹ mm, ṣe love dínà ah, oh, i'm fine. máa tí mo sanjọ́ ni. ẹ eh, tí mo ní mo gbé lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì pẹ̀lú kábúkábú wa yes multi, multi. mo rántí. tí o sọ pé o fẹ́ gba hotel room. kí ló wá ṣẹlẹ̀. ah òun mà ní through him mo ti gba contract láti build estate. Eh? estate big estate estate. contractor. ah ọlọ́run dáadáa lọ́lọ́run tàwa. Hey ọlọ́run dáadáa lọ́lọ́run ta wá ó ṣe wá dáadáa ó wà dáadáa sí wa ọlọ́run dáadáa lọ́lọ́run ta wá. story ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ni o kò tí ì parí ah, kò tán síbẹ̀ <laughs> through the same man hmm? mm-hmm. mo bid fún contract logun state. ah jésù ẹ ṣé jésù ẹ ṣé jésù ẹ ṣé wọ́n fẹ́ kọ́ new secretariat complex. Hey. àwọn mẹ́fà la bid fún contracting. yẹn. I got the contract. Uh ah, I'm telling you. This way, Ah, many more contracts are waiting. King Paris, parí can't reach tí mo ṣe ni. Ah, Jésù ẹ <laughs> The Lord is faithful. Just for fifteen thousand naira. fifteen thousand. lè win lots of contracts. Iṣẹ́ Olúwa ni. Ah, Olúwa ẹ ṣé Olúwa ẹ ṣé Jésù ẹ ah, The Lord is oh, good. The Lord is oh, good. The Lord is good. Emma, máa mójútó wọn mà. Kí ẹ ṣe pé wọ́n lo gbogbo oògùn wọn. Ṣé máa dẹ̀? Ó yá jẹ́ lọ. Ó dàbọ̀ Okay my dear. Ó bàbá. pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ màmá ọpẹ́ màmá ọpẹ́ ṣé ibi tán wá gbà fún mi nìyí kí lè dojúkojú. ìyá bí ó dùn ṣé bí wọn náà mọ̀ pé mi ò lè gbà ẹ́ sílé egbò wa dé ní gbogbo ibikíbi tó bá wọ̀ nǹkan ò ní ṣẹnu rè ń bẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú ló máa ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ má bínú ibi ìpàápà boys quarter mo gbà fún ẹ ọ̀rẹ́ wa ti kúrò lọ́rẹ̀ẹ́ ó ti di tọmọ ìyá kó tó di wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í fura sí ẹ̀gàn bí pàápàá mo gbọ́dọ̀ tètè wá lè mí ìsílẹ̀ fún ẹ. má bínú má bínú ọ̀rẹ́ ìgbà díẹ̀ ni má ní ìjì èṣù ti gbọ́ jọ má bínú ó má ní ìjì ẹ̀ ìgbà díẹ̀ ni. That's my baby. Ah, ah olúwa pa mí lẹ́rìn ayọ̀ gàgàgàgà oh that's my baby oh olúwa pa mí lẹ́rìn ayọ̀ olúwa pa mí lẹ́rìn ayọ̀ see that ee oga. oṣù méjìdínlógún péré làwọn anúlé ara wa yìí o. olúwa ẹ ṣé o. Ah. ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ni. olúwa ẹ ṣé o. ó sì ń jọ mí lójú abẹ́bí. ó ń ṣe mí bí àlá ọ̀rọ̀ ọlọ́run a lot of times ó máa ń jọ àwọn èèyàn lójú ni bí ọlọ́run ṣe máa ń tú ọ̀nà èèyàn ṣe ọlọ́run tá à ń sìn ọlọ́run dáadáa rẹ̀ ọlọ́run dáadáa rẹ̀ that reminds me mo ti sọ fún pásítọ̀ pé a máa ṣe ìdúpẹ́ níjọ́ sunday àbí yìí ò tọ́pẹ́ ni kò tọ́pọ̀ jọpẹ́ lọ jésù ẹ̀ ṣe o àbí bẹ́ẹ̀ ni a fi bí ẹni pé àwa nìkan ni ọlọ́run dá ayé fún ni <laughs> ọpẹ́ ní God is faithful. oh bless you. Ah, ṣé ah, ọ̀rọ̀ ti àníkẹ́ ṣé àníkẹ́ máa wá fún um, ti ìṣílé iléeṣẹ́ wa. ti ìṣílé nìkan ni tá a máa ṣe dúpẹ́ Sunday ó máa dúró di Sunday ni o. Ah, mo ti ẹ̀ jẹ́rìí ẹ. ó máa dúró o. ọ̀rọ̀ tàn án lásìkò kan sìn. gbogbo ẹ̀ wà ní sẹpẹ́ àmàlà mm-hmm. iyán sẹ̀mó mọ́ínmọ́ín eh. oríṣiríṣi chicken turkey fried rice jollof rice. fried rice fried rice. Ah. ó ṣe ìdárúkọ tèmi nísìn. <laughs> ta ni mo ti ń bẹ bàbá ra iṣan. adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run èmi lọ́mọ kúkú fi jọ. ọmọ èwo ń bẹ eléyàn ló fẹ́ràn èmi yẹ́ lójú obìnrin dẹ̀kú kú ni. Hmm, ẹyin lẹ́wọ̀n ẹyin lẹ́wọ̀n. abẹ́ ìjòwú. ẹnu àṣẹ o. ìyá bíi odò ó dẹ̀ túnra ká ah, wẹ́n mi ò láìkí bó ṣe ń ṣe yìí o. Ah, ah, ayé ò ṣáà ti parẹ́ ayé ò ti parẹ́ fún ọ ni ó ti parẹ́ fún mi. kí n lélẹ̀ àwo ọ̀gbẹ́ni àti ìyáàfin kì í tán alé bí oṣù wọ́n fẹ́ ṣí iléeṣẹ́ wọn kí ló kì mí pẹ̀lú yẹn ta ni ẹ gbọ́ o mo gbé o mo gbé o yéé. òun rèé owó ilé ilẹ̀ fi eh, eh, ọrùn lẹ́ẹ̀gbẹ́ kọ́ ẹ sì mọ́ gbàgbé láti pe gbogbo àwọn gbólóhùn tí mo fún yín kẹ́ ẹ tó lò bẹ́ẹ̀ bá sì ti gbé kọ́rùn ẹ̀yà ara yín kankan ò gbọ́dọ̀ kanlẹ̀ ẹsẹ̀ yín ò gbọ́dọ̀ kanlẹ̀ ẹ má gbàgbé láti lo gbogbo àwọn gbólóhùn tí mo fún yín ẹ tó gbé kọ́rùn torí bẹ́ẹ̀ bá sì lò yọ̀ọ́ dà lórí ni o kẹ́ ẹ máa gbọ́ mi dáadáa kò lẹ́rọ̀ o kò lẹ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀ ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ lò fún èyí ẹ lọ bọ̀ lọ́wọ́ tàbí kẹ́ ẹ dì mọ́ bonitọ̀ ń bá lájẹ ara yọ lọ́jọ́ mẹ́fà bonitọ̀ ń bá járọ̀ nìkan kò lè lọ́jọ́ méje àfi tí èèbá sàwọn bàbá mi ló fi sẹ́ ilé ńlọ́ kò rújú rárá ẹ kàn bọ́ lọ́wọ́ tàbí kẹ́ ẹ dì mọ́ ni iṣẹ́ bá ṣe kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀ parí bẹ́ẹ̀ nu. bàbá lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ọpẹ́ wa. àmín. ẹ ọpẹ́ wa. àmín. ǹjẹ́ mo pa láṣẹ. gbogbo ogun bíi adìyẹ dà mí lóògùn nù máa pa jẹ èyí tí ó lè máa gbógun ti arákùnrin wa kì í tán alẹ́ bí oṣù mo pa láṣẹ ní orúkọ jésù kristi ẹ wólulẹ̀ ẹ wólulẹ̀ ní orúkọ jésù nítorí pé a ti kọ́ wípé ta ni ìwọ òkè níwájú serubabeli oh, a ó sọ ọ́ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo ogun ìlara tí ó lè dìde hmm. tí ó lè dìde bí òkè. Okay tí arákùnrin wa kì í tún alẹ́ bí oṣù nítorí ìbùkún yìí <laughs> mo pa ní àṣẹ ní orúkọ jésù ẹ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ní orúkọ jésù kristi. ǹjẹ́ a ilé iṣẹ́ yìí ní orúkọ ti bàbá. àmín àti ní ti ọmọ. àmín. àti ní ti ẹ̀mí mímọ́. àmín àmín àmín. ní orúkọ jésù. ìdá ìdá ìdá tí mo gbé orí ẹ̀ sínú mọ́ni ní oṣù mẹ́sàn-án tí mo bẹ̀ yí mi pọ̀ ọdún mẹ́ta. ìdá ah, eléyìí ò dáa ọkọ mi tó bá yẹ pé mo ṣẹ̀ ẹ́ ni dáríjì mi dáríjì mi. kẹ́nikẹ́ni má ṣe súnmọ́ ah. bẹ́ẹ̀ ni kí gbogbo ọkàn kí ó pa ọ́ rọ́ níwájú olúwa. Yeee! Ah! Kita! lóòótọ́ èmi kọ́ ni mo bí ẹ o rí ìkẹ́ ló bí ẹ rí ìkẹ́ sì ti kú èmi ni mo bọ́lú bí ẹ ṣoògùn owó. lóòótọ́ mi ìmọ̀ pé rí ìkẹ́ máa kú o ṣùgbọ́n bàbá sọ fún mi nígbà tó yá wípé bíríkì ò bá kú kò ní jẹ́ àṣe ń tá a fẹ́ ṣe. ìdí nìyẹn tó fi ṣe rere láyé. àmọ́ gbogbo tí mo fọwọ́ ǹkó jọ ló ti parẹ́. kódà fún mi àti Bíọ́dún wọ́n ti parun nílùú òyìnbó tí wọ́n wà ìgbà tí mo wá gbọ́ kó ń ṣe rere ni mo fi wá wá pé tádì ẹ bá dá mi lóògùn nù ń yà pàjẹ́ ni. ibo tó fi wá lọ gbòògùn wá o ògùn ọ̀rẹ́ ògùn ọ̀rẹ́. Ah. ẹ ṣàánú mi ẹ méje kú báyìí ẹ ṣàánú mi o wọ́n ti sọ fún mi wọ́n ní kọ̀lẹ́rọ̀ ẹ ṣàánú mi tó bá padà wá wàá sún yàn wọ́n sì lọ́dọ̀ mi. ẹ̀ṣẹ̀ lóró bẹ́ẹ̀ ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. ohun tí ó kàn báyìí ni kí àwọn ẹbí Kìtù Alébí Oṣù kọ́ gbáradì láti wá síwájú fún ìdúpọ̀ tí wọ́n fẹ́ ṣe ẹbí Kìtù Alébí Oṣù akọni. ọ̀pẹ yẹyẹ.